Paalala sa mga pasahero ng airlines na ito, paalala sa mga pasahero ng airlines na ito, ang kumot ay hindi souvenir.